yeah. مش عارف كمان نفسي زميلي ودي غلطتي واحدة اللي عشتها عرفت مين كان قوتي في السلام باليد السلام بقى بجنتي تيجي هنا بس تشين شفتش فيها أنا كبير سافج أنا وخطير كلها عارفة سيبي دوت مش فزورة سيبي ربيع بحدوتة فتك عليه علمهم معنى الاسم وحط عليه فهمهم انها مش سهلة انا لسه ما جيتش عليك خمسة في اسم الله عليك عارفك انسان خبيث وانا عارف تمن نفسي خلاويص جبنا بفلوس كتم وخدات عشان الفريدة سابج الحديدة من غير الفلوس أنا بعمل مزيكا فلوهاتي تتدرس من مصر لأمريكا وزميلي باراتي تعشت في الحقيقة إيه جوا المجال كل النجوم كده لصوص والراب مجاش كده خد الجديد الاختلاف هنا كده والضرب بتشوف كده ماشي بنسى اللي نسينا بس برضو ما بننساش في جزء في حياتي اتعشنا كتير